السلام عليكم أصدقائي رجعنا لكم بفيديو جديد مع أخوكم عبد الله اليوم لعبتنا لعبة الدودة هي شوي شهيرة بس لعبة عن جد محترمة وبتستحق المشاهدة خلينا نبلش بالفيديو والفيديو فيه كالعادة مسابقة على مية ليرة تركي إذا وصل هذا الفيديو مية لايك بختار شخص واحد أنا من التعليقات وبربحه مية تركي كنت راح أخسر أنا وعمال أحكي معكم اوه هي والله طويلة كتير بتمنى من كل واحد يشوف هذا الفيديو يحط آه، زر الاعجاب اللايك ويشترك بالقناة وفعل الجرس ساويت خير وساويت فعل الجرس إذا حدا بيعرف هاي اللعبة يكتب لي بالتعليقات ويلي ما بيعرفها نزلها رابط تحميل هاي اللعبة بالوصف شوفوا هنا شوي شوي صرت صارت تكبر شوف شوف شلون لازم ناكل واحدة من هدول لا لا لا هيك هيك ان كان متت هاي لازم اكلها شوفوا شلون راح الف عليها اذا حسنت ايوه ايوه لا والله سكرت عليها نزلت شوفوا شلون راح اكلها شوف والله كنت راح اموت بسيطة بسيطة بسيطة راح اكلها ايزي ايزي ولاعيب ها شوفوا في اي بي يعني بس مو على في اي بي خلونا ناكل هاي طيب راح اقفل عليها كمان مثل هدي تساوي لها خسالة اسكر عليها يعني اللي ما بيعرف شو خسالة يعني هي بتضل بالنص وانا بفتل فتلة هيك حواليها إذا لسا عم تشاهد لهي اللحظة اكتبلي بالتعليق شلون هاي اللعبة حلوة ولا لا هيك عمال أسألك أنا إذا حلوة اكتبلي حلوة وإذا ما حلوة اكتبلي اسم لعبة تكون كويسة مشان أنا أنزلها تمام كتبولي أسماء لعب يكونوا كويسات مشان أنا أنزلهم وألعب تحياتي لكم جميعا كمان هذا ايزي يلا لا تطول عالسريع يلا يلا يلا طيب. صرنا <clears throat> اللهم صل على النبي توب ثلاثة وثلاثين لازم ناخد شوفوا هاد أو الأبيض التوب ثمانية هاد لازم أنا هاكله شوفوا شوفوا شوفوا بس هيك لا غلط مش بحسن له بحسن له انا عبد الله ما يحسن له شوفوا هون شاط فيه ملاك خلي هاد بده يسكر علي تعال اه جرب تعال لا هي كانت تتفوتي غلط ارجع ايوه لحقت حوالي نظام طيب ايوه هذا كان اكله راح اسكر على هذا عملنه من شوي كان عم بساوي حاله ايوه هذا اخد الطب الاول يمكن يعني شوفوا شوفوا هون عند اسمه الكأس الاول اخد هلا بشلحوا الكأس انا خلينا نلف عليه هيك من من شوي عمال تصير زلمة مو ارجيني حالك هلا موت حولك عمنه راح تموت ها راح تموت هلا شو شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شايفين الكأس الأول شلون هو ياخدوه هلا أنا راح إن شاء الله ياخدوه اللي وصل لهي اللحظة يكتب لي بالتعليقات شلون هاي اللعبة حلوة استمر عليها ولا لا وهي أخدنا الكأس الأول شايفين عبد الله وجنبه الكأس الأول نحن من يوم يومنا الأول بس الزمان فتل شوي طيب صرنا شايفين هون على اليمين توب 11 عجب بناخد لحن التوب نفوت بالتوب الثلاثة أو الاثنين أو الواحد لحن قضى بإذن الله خلونا ناخد هاد أبو الأحمر كمان في آي بي هاي عم هذا شخص حقيقي عمال يلعب ناخدهم ناخدهم ان شاء الله انتوا بس حطوا اعجاب وكتبوا لي بالتعليقات اي شيء خالص سلم على الشهداء اللي معاك شايفين والله العيب كمان عم يفتح ماشي بس شوفوا كم واحد التم حواليه بس ما حدا يلف علي طيب مشان ما حدا يلف علي لف لف هذا هذا هذا تمام تمام يا كمان في اي دي صرنا ال top ستة الله أكبر ال top ستة صرنا عبد الله لديكم لا خوف عليكم صار معي سبع كؤوس أنا اللي يعني تشوفوا هون عند اسمي سبع كؤوس لازم هذا أحصل له أنا بحصل له VIP هذا ها حسابي على رفيقي كنت أندرويد في أن كنت بخسر ايزي ايزي ان شاء الله بخسر يعني عبد الله عم يلعب وراح يخسر يا حيف عليكم يا حيف يلا يلا يلا شوفوا هذا حسابه في اي بي قوي كمان شايفين عمال يقفل علي عمال يجي على الحرف مشان أنا أضرب إنه فيه وأخسر شايفين شلون؟ إيه، مو علي يا حيف عليك يا حيف عليك علي طحان بده يغبر على كلاس مو هيك قولوها لا غلط إذا غلط كتبولي بالتعليقات تعالوا ناخد هاد الأحمر والله هاي نطولها صرنا ال top ثلاثة جبتها والله جبت ال top ثلاثة لا هيك راح أخصم شايفين طيب ايزي ايزي بناخد ان شاء الله المخ المخ بس اشتغل المخ الواحد بكيف طبعا نقفل لهذا ايوه حلو لا ناخد الكأس الكأس الكأس ناخد طيب نقفل لهذا تمام صرنا ال top اثنين والله والله والله بأول محاولة لا إنه فشلت الفيديو رجعت صورت ولا والله بأول محاولة شوفوا كنت ال top مية صرت ال top تمانين صرت سبعين صرت ستين صرت هلا ال top اثنين بإذن الله عال top واحد بدي اخد ال top واحد واموت حالي مشان تعرفوا انه لعيب انا بهي اللعبه شايفين وهاي صار كم كأس معي 12 12 كأس شوفوا عند اسمي ان شاء الله خير راح اخد ال top واحد واموت حالي انا مشان تعرفوا انه انا ايزي لعيب يعني على كل اللعب طيب تعالوا نقفل لهذا الاحمر هاد الاحمر انا من شوي كنت بدي اقفل عليه بس ما يكون حدا هون مسكر لا لا لا طيب الأحمر ايزي خالص شوفوا الأحمر ها شوفوا شوفوا ايش بده يصير فيه صار معي 13 كاس تاج تاج عم بعله كاس ما بس المهم لحن التوب الثاني التحت ستة عشرين ألف وأول واحد اثنين وثلاثين ألف ايه شوف هلا لازم بس قتلت الأحمر هاد اخد التوب واحد يعني أقوى شي بال يعني اللعبة هاي فيها مية واحد أنا ألعب الشيء إذا أخد أخدت التوب واحد بإذن الله بأخده شوفوا شوفوا بس المخ يشتغل روح روح روح سكر عليه إن شاء الله راح أخسره أصدقائي من بعد إذنكم إذا والله الحمد لله إذا أنا عطلت حالي يعني كنت لكم أصدقائي إذا وصلتوا لهون حطولي عجال ولا موتت حالي بالغلط المهم جبت ال top اثنين اللعبة فيها مية واحد أنا صرت ألعب اثنين بكلهم يعني فهمتوا علي؟ أصدقائي إذا عجبكم الفيديو حطولنا like واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وإذا هاد الفيديو وصل مية لايك راح اختار واحد واربحه مية ليرة تركي بسحبه من التعليقات وبإذن الله مستمرين حتى نطلع فرد طبعا تحياتي لكم سلام عليكم